やるわね厄介なことにやめっうんうん、痛いなちょっと痛いな痛っ油断ならぬ戦況だ Shh. <laughs> ってそんな乱暴はやめて